business. O, ano, yung bago matapos ng taon na to, maka 400k tayo. Opo. Sino ba yung maingay? Shout out po kay Taong Gala. Ay, ay Taong Gala, idol. Uh, shout out po sa iyo. Mabuhay po kayo. Ayun, uh, thank you very much. Alright, ay isang magandang magandang magandang magandang araw na naman mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo. Pwede mga kaibigan, uh, ngayon lang po tayong nakabalik ano po, sa pagre-reaksyon sapagkat uh, ilang araw tayong nagpahinga dahil sa ating uh, munting karamdaman. medyo okay, uh, okay, okay na no, kung sakali. At uh, sa araw na ito mga kaibigan, ay uh, mayroon lang tayong bibigyan ng reaksyon na ito po ay uh, patungkol uh, kay uh, ka-business doon po sa pagkawala ni Christian. Okay, so panoorin po natin ang uh, video ito. Pero mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, sana po ay pindutin naman ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa sunod nating mga video. At hinihiling ko rin po sa inyo mga kaibigan ano po, na i-follow natin si Ka Business Official para po naman uh, maabot natin ang kanyang pangarap na makuha ang kanyang golden button. Sabi nga kahit 400 lang sa taong ito ay masaya na siya. Ganon din po si Papa Dins ano po, na makuha naman ng silver button. So, para po sa pagpapatuloy ng ating reaction video, panoorin po natin ang uh, video ito. Kaya ah, na magandang gabi po sa ating lahat mga business sa uh, pasensya na po kayo bigla ah, Ayan mga kaibigan. So, hindi inaasahan ang biglang uh, pagkawala na naman muli ni Christian. Kung atin pong matatandaan, ito po ay uh, kung uh, correct me I'm wrong, uh, pangatlo na yata ito na pangyayari no, na laging umaalis si Christian sa kanilang pamamahay at palagi namang nare-rescue ni Cabisnas. Sa, sa pagkakataong ito, nung makita ko ang uh, vlog, ay ako po ang natakot. Una, uh, gabi po yun mag-aalas 12 ng gabi. At ang lugar na napuntahan nila sa Rikto. Alam naman natin mga kaibigan, mga kapatid, na siyempre sila po ay nabibigay ng ayuda, alam ng tao na nabibigay minsan, ah, nagbibigay ng pera si ka-business. Ang iniisip po natin ay baka uh, may makakita sa kanya at, at gawa ng masama. Ano po, napakadelikado po sa gabi Uh, lalo na nung nakita ko nagbukas na ng uh, sasakyan, nandun si Mrs. Kabisnes, tinatawagan yung kontak nila. Sobrang nag-alala talaga ako. Sa mga pagkakataon na itong mga kaibigan, kung inyong mapapansin, uh, medyo alalang-alala na si Kabisnes. Sobrang nag-aalala na siya. Uh, at nakarating na nga sila, dito nakarating na sila sa area, no? kung saan uh, nandoon uh, si Christian. Ang pinakamaganda lang dito, mga kapatid, kasi uh, mayroon isang concerned citizen. Ito, ayan, uh, recto station to mga kapatid. Ah. Kung ating uh, makikita, ito ay recto station, uh, recto station ng uh, LRT. No? At uh, ang maganda lang dito mga kapatid, kasi mayroon isang uh, followers, uh, ka-business natin na uh, Ah, supporters na nagmagandang loob at tumawag sa kanila kung nasaan si Christian at hindi niya iniwanan yung lokasyon hanggat hindi pa dumarating si Kabisnes. Thank you so much sa uh, Sir Nuli. Ayan, si Sir Nuli po ang uh, may magandang kalooban na tumawag kay Kabisnes. Buti na mukha niyo, ano? Ano oras yung po nakita? Pag ano, siguro mga bago mag-alas 12 akalain yun bago mag alas 12. So hindi siya umalis doon sa area na yan hanggat hindi pa nila uh, hindi pa dumarating sa business. Sa mga pagkakataong itong mga kaibigan, ito yung uh, pinaka nakakaantig na tagpo ano po. Nung uh, makita na ni ka si Christian at uh, nakita na ni Christian si ka Grabe, uh, biglang uh, bumangon si Christian at lumapit agad. Ano nangyari naman sa'yo? Ha? Oh, anong nangyari naman siya? Bumangon agad si ano, no? Si Christian, lumapit agad kay Ka Business. Nagagala lang ako. Ano? Nagagala. Nagagala lang daw siya. Oo. So, dito, madungis na naman si Christian. Oo, taong grasa na naman uli siya nung bumalik siya sa pagkakataong grasa. Kapag umalis siya, gano'n naman talaga. Pero ang mas sigit na nakakaantig ng damdamin mga kaibigan, itong uh, makita siya, ito, ito itong tagpong ito, nung makita siya ni Mrs. Kabisnes. Uh, ah, sobrang naantig ako rito. Nakatagal uh-huh. Anong sinakyan mo? Eh, sobrang nag-alala si Mrs. Business, tinatanong niya, kailan na matagal na daw, sa anong sinakyan mo. So, nandyan yung concern oh, bilang ina para kay Christian. Ano lang? Naglakad ka lang? Naku, ba't... Paano ka nakaalis sa inyo? Uh, 'Di ba? Mararamdaman mo mga kaibigan yung concern uh, niya para kay Christian. At higit pa ano, higit pa sa isang kadugo, higit pa sa isang tunay na anak. So, nung makita nila, ayan, uh, inhihatid nila sa bahay ni Christian, nandoon ang tatay ni Christian, and then uh, pagkatapos yan ay mga alas 4 na, ano, ang sabi ni ka business na makarating sila sa bahay. Sa bahay? Ah, uh, ano oras na ba ma? Alas 4 na po ng umaga. O yan, alas 4, nakauwi na sila sa bahay mismo ni Kabisnes. Naihatid na si Christian. Uh, alas 4 ng madaling araw. Sa iyo po mga kabisnes, ah, update ko na lang po kayo ulit sa susunod pagbisita natin doon ano yung nandyan si Nanay Indrili para Mm-mm. kausap natin kung ano ba nangyari kasi kanina si tatay medyo nakashot kaya Oh, ayan. So, sabi nga ni ka-business, medyo nakashot si yung tatay ni Christian. Now, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga giliw na mga ka-business. Pagdating kay ka-business, uh, saludo ako. Saludo ako sa ibinibigay niyang pagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak-anakan, sa lahat ng kanyang mga taong nakapalibot sa kanya, maging ang mga kaguhang. Pero ang sakripisyong kanyang pinapakita sa ganitong pagkakataon na lumulusong sa kahit sa dilim ng gabi. Tulad niya ng sinasabi nating termino, yan po ay mga, yun yung tinatawag na un- unconditional love. Pagmamahal na hindi masukat, higit pa sa pagmamahal ng mga magulang. Subalit sa sitwasyon ni Christian, para sa akin, ito opinion ko lang naman mga kapatid. Ang higit na may responsibilidad dito ay yung mga magulang dapat ni Christian. Una, 24-7 nandoon sa kanila si Christian. Sila ka business ang ibinibigay as ay support system lang. Maswerte sana ang mga magulang ni Christian na may isang ka-business na nakakatita sa kanilang anak at nagbigay ng tulong suporta para kay Christian. Dapat sana higit na alagaan nila si Christian dahil sa kanyang kondisyon. Una, dapat nasa oras ang pagpapainom ng gamot at pagpapakain. Kung hindi nila ito o kung nakakaligtaan man nila ito, maaaring maglagay sila ng reminders. Ilagay sa kanilang ref kung meron man sila, sa salamin or sa harap mismo ng lababo. Mga lugar na kung saan halos nakaharap ka upang sa ganun ay marimahin sila sa pangangailangan ni Christian. Pangalawa, pagdating ng gabi, dapat ay may mga sikretong saraduhan upang sa ganon ay masiguro sila nila na hindi lumalabas si Christian. Alam niyo po mga kaibigan, tatlong bisis na nangyari ito. Actually, nung makita nga nila si Christian sa unang pagkakataon, ano po, ay taong grasa ito. Kaya hindi mo maisasantabi na Ayaw man nating humusga, pero hindi natin maisasantabi na tila may pagkukulang sa lugar ng mga magulang. Sana po mabigyan ito ng pansin ng mga magulang ni Christian. Ang pagmamahal na ibinibigay ni Ka-Business ay dapat mahigitan po ninyo dahil kayo ang dugo at laman ni Christian. Kayo ang kadugtong ng puso at higit sa lahat kayo ang makakaunawa sa sitwasyon ni Christian dahil anak niyo siya. Sana po sa pagkakataong ito, hindi na po maulit ang lahat. Isa din sa napansin natin, na sana sa ganyang pagkakataon, kung tumawag man, ano pat sabihin, kabisnes kung maghanap ko kayo, daanan kami para naman sumama. Kasi sa lahat ng pagkakataon na subaybayan natin sa paghahanap ay Christian, wala nga ho sila, eh. hindi nga ho sila kasama. Asan ang concern niya? At sabi pa nga ni Kabisnes, hindi na siya nagtagal sa pakikipag-usap dahil tila nakainom yung ama. Ang sa atin lang, may, may pagkakataon pa bang uminom ganung alam mong may nawawalang kapamilya sa loob ng pamamahay mo? Hindi ba sila nag, nag-iisip, nag-aalala kung ano ang sitwasyon ni Christian sa labas? O tila sanay na sila sa pagiging taong grasa ni Christian? Sa pagkakataong itong mga kaibigan, mga kapatid, iiwan ko sa inyo ang pagkakataon na ilagay sa comment section anuman po naman ang gusto ninyong sabihin. Kung ako man po ay may nasabing hindi kaya aya sa pandinig, patawarin niyo po sana ako. Ito po ay reaction lang. Bilang isang nagmamahal kay Christian, kay ka-business. Dahil higit na naaawa ako sa sitwasyon ni ka-business sa panahon ng pagkakataon na matutulog na lamang sila lalabas pa at susuungin ang madilim na gabi upang magmisyon. Comment down below mga kaibigan, mga kapatid. And siyempre, sana po sa pagkakataong ito sa muli, ako po ay humihingi sa inyo na sana po ay follow natin ang ka-business official. Tulungan po natin na maita maitaas na po ang subscribers ng ka-business. At siyempre, sabi nga niya, kahit 400 lang sa taong ito ay masaya na. Pero kung mamarapatin, ay abutin natin ang 1 million subscriber para sa kanya. At syempre, kay Papa Dins, ang 100,000 subscribers, kunting kimbot na lang, malapit na po nating maabot. Sana po ay tuloy-tuloy na po nating iipangan. At may galab shoutout po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at ang mga team na was tumutulong sa atin Andyan po ang Team Ayuda, andyan po ang uh, Team Pima, Team Burniball, at syempre, ang ating pong Team Budol. Mega-mega love shout out sa ating mga member ng ating channel, uh, the sister, uh, uh, siblings uh, de la Torre Bland, mega love shout out Missing Kids, Ken Salisti, mega love shout out at syempre, uh, Triple E Vlog, mega mega mega love shoutout. At sa iba, pa nating mga member. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Shoutout nga pala kay May Lusada. Maraming maraming salamat po. At comment down below lang po mga kaibigan hanggang sa susunod po na pag-vlog. Sana po ay patuloy po tayo kayong nandyan para po suportahan ang ating mga video. Sa muli, ingat po tayo palagi.